是说真的，因为我不是念教学的，所以今天要来做这个呃教学分享哦，那对我来讲是战战兢兢啊。我先自我介绍一下，我是台文系的陈龙宇。那我这次提出的那个案子叫做“台语五好撼”，啊，一个结合多媒体的台文创作的创新教学啊，因为这个是我们的一个教学的课程啊。那呃也是非常感谢说有这样的机会哦，那可以让我们。 一些的想法，就把它组合起来。那我这个课呢，呃，因为一般的语文课程呢，大部分都是听说读写，大概都是这样。那我发现哦，现在的学生哦，蛮好玩的，他们都很三心取向啊，上课就一直在那边玩手机，在那边玩玩他们想玩的哦。那呃， <coughs> 我不知道大家遇到这种情况会怎么处理啊。那我后来有发现说，哎，有一种方式很不错。 哎，你就可以想一些 <clears throat> 跟现在需要上网去搜寻的东西哦，还请他们查一下，我他们马上告诉你，呃，很快正确的答案，呃，那我就发现说，哎，这个非常的有趣啊哦。如果呢，放在这个我们整个教学里面啊，我想是一个非常呃可行性的一个尝试啊。所以我就我开了这门课呢，啊，我是也有是第一次啊做这样的一个操作哦。 就是我的那个上课哦，我把呃教学啦、参访啦、实作啦、操练，我整个把它结合在一起哦。呃，说真的，我应该要多去听一些教育的理论。我今天听到张老师的， <laughs> 我今天听到张老师的那个那个分享，我讲哦，好像，哎，对不起，吴老师啊， <laughs> 好像是那个非常呃，对我们来讲是非常的实际而且有用哦。 那我稍微介绍一下哈，因为我们现在的的学生啊，他们其实是活在多媒体的状态啊，只是我们没有特别去把它突出啊。因为以前我们的时代呢，我们的老师可能都一直写板书啊，所以大家字都练得很漂亮。但是现在的人，他们蛮特别的，就是他们需要各式各样的媒体。那我就发现哈，这是以前我稍微的一些。 呃，了解跟研究，就是我我我们的媒体有很多种啊。最简单来讲，就是有听觉啊，有视觉。那视觉的呢，就是文字啦、照片啦哦。那听觉的，呢，就是包括音乐啦、声音、语言啊、特殊音效。那把这两个结合在一起的，就会变成像我们的动画、我们的影片。那我们很多的情况下，我们今天做的，我尝试做的 PowerPoint，其实我也是把它做很多媒体的啊，因为我发现现在的人，他好像很需要。 各式各样的媒体就是有一种整合啦，啊，多样啊，而且还有互动啊。那在这个教学的使用上，我想是特别是希望说能够提升呃学生的学习的兴趣啦，还有他们的一种想象力啊。那我的一个那个创作那个教学的课程哈，因为基本上我们这个课程不是戏剧啊，也不是纯课教名，而是我们是台语学习啊。 所以呢，那我我的方式是，主要的的目标呢还是做台语方面的东西，但是呢，我我是希望说能够借助各式各样的一种不同的媒体的一种融入，啊，包括啊我这个课程，我都希望找一些演布袋戏的啦，来甚至来教他们怎么做布袋戏哦啦，啊，像我们今天喝的这个杨哥肉罐子，我们就可以开始来做好这样，好，然后教找一些演演歌彩戏的啦哦。 然后最后还会找他们去那个上广播电台啊，去教育广播电台参观然后然后我还找一个朋友，他在拍电影的，他就把他把这些东西呢来跟大家来分享。然后呢，也是在这个课程当中呢，我想就是需要不断的去那个调整啊，因为这也是我一个新的一个做法了哈。所以我想我的上课的课程当中呢。 那呃，我想完全符合那个刚刚吴老师讲的，呃，一开始的规划，那后来就开始调整，发现学生的那个程度啦，或者是他们的想象力啊，啊，到什么程度，然后我就开始改变啊。那所以我一开始哈，我我是想我是很直接的啊，跟学生来分享说，哎，我们自己喜欢的啦，有什么我们自己有兴趣的一个故事，然后然后尝试我们用台语把它式来表达出来。 那我发现哈，我们台湾的学生哦，都很应该说很很谦虚，或者是很畏惧、很害怕说把自己的一个想法表现出来。那我就发现说，嗯，这样子即使要很鼓励他们呢，呃，也要直接这样子跟大家分享，我想也不太容易啊。所以我就把它变成是一个长期的目标，就是学期末。 整个学期末才会完成的一个目标，就一开始这个只是一个，呃，大家来那个尝试一下。那我们做的在学习的过程当中做很多的，就是呃，对一些那个现有的，呃，一一个作品的一个模写。那这个模写的过程，我是强调是要加强自己对于它有一个听的能力，还有写的能力。 然后呢，另外我们也可以借着这个方式呢去了解别人的作品呢有哪一些创意，然后最后我们可以自己完成什么样的一个作品。那我做的东西其实还蛮简单的，而且大家也去讲，其实也蛮蛮好玩的。哎，第一个作品呢就是我们把电视广告、利力士的广告拿来写，因为他们都很短啊，大概就十来句啊。然后因为那个吴念真的那个。 呃，台词啊，其实很漂亮啊，那我们就把它做起来啊。还有就是那个把那个动画片那个《花田少年史》，那《花田少年史》因为它很长，那我我的要求很简单，我要求是把其中的一个片段哦，那那个片段我们也不要要要求整个片段，我们只要求说你就那个片段看完，然后呢你就找其中一个角色就好了。 然后以他的第一人称的观点，然后写个十句话，然后就把这这个故事讲完就好。啊，不过这个就是一个尝试的过程啊，就是要慢慢的一步一步，然后引导同学来做啊。然后最后我们在思考说，影像跟泰文最后有什么样结合的一个可能性啊。那这个是宝林达 B 的广告了，我想这个就不用播，大家应该都知道啊。这个是我自己把它写下来的啊，那吴念真的台词一共。 这场战争离阮将近六十年，只存只个炮弹做回忆。阮用汗水开力甲功夫，甲当当年的武器变计时。阮的菜刀是来家用，厝内点头拢下用。点头若有钱摊，厝内就饭菜香。阮的拍拼就无了工。哦，你看他还有鸭绿，很漂亮哦。诶，拍拼靠开力，那诶，啊哪阮的开力啊？讲。 农客刷干了，一杯啊，二两茶，提温泉。哦，明仔开啦，哦什么什么，那他广告那个是这样，那他我也把它写下来，我看到哦，它这有很多的押韵，好，有很多的它的漂亮，那我们通常就是一开始是这样的介绍，这我自己写的，那呃，在这个要求学生写，那我就会请一个我们硕士班的学生。 啊，要预选的，他来帮忙同学做校对、校正，都然后帮助他们表达能力。好，这个就是我学生写的了，哦，就是建筑篇。你看他的那个开始都不会很长，他顶多大概十几句哦。哎，拢是有缘，咱就有机会伫这同齐谈，伫这个方便的所在，起处和有缘的人同齐来谈，咱互相协调，无轻忽，互相尊重，变共处起好。 可能无人知影咱叫啥物名，但是无法系，因为世界拢咱的困难、教诲嘛。当然，还阁有即款西凉的佛，拿来做，他总是要都要做。他其实蛮好玩的，因为他前面讲的非常煞有其事啊，我就讲那个建筑，我们怎么样去去帮人家做这种事，啊，我们在一边。 一边叫同学写，一边同学会看，哎，这个也蛮好玩。那我们就上课来，大家一起来讨论啊，做分享哦。那这个就是我们同学他在写的时候，然后他就传给助教，然后助教就帮他改，哦，那个教学助理那个 T A，哦，他就把它做红字的，让他做修正，秀给大家看。那另外我们就做那个戏剧性的那个改写啊，因为我们就比其中的一集，然后我们采取他的第一人称，用他的。 一个一个人的观点就好了，然后这个东西哈，它可以做呃很多不同的操作啊。首先呢，就是对台词的描写哦，我们就做十句就好了啊。比如说像这样小夏其中的一个角色，今天我把边上赶快去公共厕所，不过不讲的是，诶，今天有一个请求，阿兄的人回我声哦，这个一句就好。 其中我们就写十句，然后我就教他这样子写哦，然后他写起来十句念完，我就发现，哎，他讲一个故事，哎，伊后我感觉足熟悉，敢若伊熟悉我足久足久啊，哎，伊摕一个佚佗物仔要给我耍，想袂到才开始生活啊。母，阿母，哎，小母就走过来，要讨伊的阿妈咪，看到小母的阿母，哎，阿母体谅，哎，小母，讲是我甲我阿爸有关系的代志。 因为我想要让阿父欢乐，所以细汉到大汉，我拢袂为这件代志哭。但是奇怪，这个阿兄竟然向阳开始哭，就证像这件代志发生有辛苦感款。哦，因为其实他这个戏剧是一个，呃，鬼魂会附身在一个身上，是， <laughs> 啊，所以他就把这个故事写，哎，即使这样子，他就这个小孩子的角色就够了，是不是写的不错的了？啊，那除了另外的就是那个。 他就是死掉还不愿意死，然后跑去附在别人身上。哦，其实这个都蛮好玩，那你就这样写这个大概十句啊，然后我们就把它做出来跟大家来分享。那做完的这个呢，其实这个只是尝试就一个人的角色，然后我们就用十句，然后做一个整理之外呢，它主要的哦就是我们在实作上就是要同学呢，呃一方面就是我们就把它把它写完。了、 另外就是我们请同学，就是把它开始做那个剪接啊，啊，因为整出戏非常的多啊，但是我们不需要那么长，我们只要其中那一个角色哦，把它全部剪接剪在一起啊，这个是另外一个剪接的，就是我们在开始要做实作的方式好。那实作的方式，我就发现说我们的学生哦，就是蛮需要说人家来鼓励他，然后实作就是尽量是从那个现有的开始，就像我们刚刚那用那个是基。 人家完成的一个作品，然后我们把那个作品拿来做一个我们操作的一个一个一个一个对象。那那另外我们就是请那个有实物经验的一些创作者哦，一个找一个导演哦，这个李武清导演，他在华视当记者当了十年，后后来他又拍了那个动画片，然后呃然后我就请他来跟大家做分享啊，这个就是他来做分享的时候啊，帮他拍的，这个是他自己。 呃，他自己作词，然后他自己又做导演啊。歌用喜外爱，就是描写他的故乡，在那个台南左镇，他自己改编。哎，哎，我差点写，我看下去就好了。啊，哎，对对对个老外的，比如当时应该是有。我没有上去。 哎，比较慢，因为他是收集老照片，然后他就写歌词，然后呢，他就找人家来帮他做音乐，这样。你看，他就是做动画，哎、做动画。 有动画，有听，把它们接在一起。哎，它它这个是还蛮有趣，就是哎，有老套的。哦，离婚是新牛吧。嘿，那个那个旁边的那个牌子，嘿，是是他是他自己做的。 这个，其实说真的是蛮现代人需要的方式，他他要有东西，然后还要有表演，哎，啊，他的方式当然是很成熟后就是他要做一首一首歌，然后他用照片，然后他又做动画这样，子。哎，没有，只是说鼓励他们说可以这么做，然后因为这个是非常的专业。 一寸一寸滴，一片一片碎，是我的眼睛，一寸一寸减，一息一息退，姑娘点点啊。 他是不是会跟代表说？代表很复杂，哎哎，他他做的是很很细的，他那些。 是哈，还对，因为现在的那些很爱玩科技，然后就是要要鼓励同学说，哎，有很多的不同民族嘛。 还是从简单的，就是有一个东西，然后我们就开始来剪，就是啊，把它选一个角色，然后我们就开始玩那个那个我们在所有的那个电脑上面都有的 Fit Maker 啊，就开始来做啊，设定起始点啊、终点，然后全部把它剪起，把它连接在一起。然后呢，我们就开始要求说，哎，既然前面有做过的那个单独的角色，然后有叙事，那现在就是要有声音。 啊，把有有视觉的，然后有声音接在一起，那变成一样是十句，把它连在一起。这个就是他们自己完成的。行，要不干嘛？麻烦小马来填一下。啊，要。这个陶铁自己完成的。我本来没有叫他做那么完整，我只要做声音就有是这样子。小夏有听哎，好厉害！对着小夏。那个字幕他自己打，然后声音主持。 桥下，奇怪。桥下看到一行七头物啊，看到一个牌子，如果中国无法 这里的孩子怎样养来好好读书？我做家长，想起伊是，我母子就是对迄种难过而生的，我离家迈，对阮老爸老母更体。

是真正我有点安憾，真的。不过，今嘛不管如何，我一定要好，变强。那个小息还是我真感谢你，多谢你。那个我嘞，等我等来。 我们期中的报告，我们期末的报告还不是这样。那另外的学生很好另外的学生他做的作业比比较强，像是会这样，就是他他没有没有配乐，他只有声音。小谢，你准备到香港西部？他没小谢，高年级小谢，高年级进价有名的明星。 不过，江山，我拢未使放弃即出戏。毋过，无论我专心。哎，好，谢谢。那啥，那啥，你那个话，你这个都来得及。喂，一小谢做啥？这个啥？你又去做车了？哎，大一啊，一路。 叫什么？叫二哥小夏。可是小夏，听讲伊讲要办一出戏啊嘞。是啊，我阮是另外一种平台嘞。看来我可以做主角咧。好，我可以。我叫你小夏。好，那个这个就是同学一般的，我们要求其实只要这样做就可以，就是他画面还可以，他。 那他们就慢慢了解说，一出假设要做一个像这样的动画，那我们可以在台湾系的有，我们可以在那个配配音上，我们可以怎么样的操作，还有可以写台语文的字幕。好，那另外我们就是那个来介绍他们做这些，武器去实做了。那我就找一个那个我的学生，科斯，啊，他在念博班的，那他去那也在那台南大学做戏剧系的讲师。 那他的阿妈呢是演布袋戏的，女生演布袋戏不是很少，那他阿妈演布袋戏还蛮有，现在八十几岁，还蛮会演的，声音还是很亮。那我我们这个课呢，我就请他用两堂课的方式来教学生做这些偶戏的相关的操作，这是第一次啊，就是来介绍偶戏，然后他操作，呃，布袋戏怎么表演怎么做，啊，可以做的非常的细啦，就是。 包括他怎么样？哎，这个先给这个老先生，他怎么样把那个茶壶啊拿起来啊，提得这样，哦，他都可以做的很仔细哦。好，那我们重重点是要全职做，就是做这种就是偶戏的制作。你看，就是两个多的罐子啦，布制布啦，啊，什么卡片啦，啊，什么热熔胶、保利熔胶这种，哦，就是我们那天大家一起来玩，就是来把那些布剪一剪。 完成呢就这样子啊，每一个人大家都做一个这样。那做这个戏有个好处就是，他们以后可以呃，同学大家互相来组合，来演一出戏啊。然后他还可以变这变化他的那个发型。对。好吧，因为这个就是变成是自己原创的了。反正这个戏也是自己做，然后他戏也可以自己编，台词也可以自己做。我想我的目目标是到学期末，我们尽量是往这个方向去。 去执行去完成，他们做完好像蛮蛮快乐，很有成就感。那另外就是请人家来演讲，这个演讲过程当中哈，呃，计划的执行跟后来的的规划的执行有一些调整，就是有一些人他可能没办法来，就开始换啊。那我后来就是找了那个杨庆之一个歌仔戏的编剧啊，他来跟大家分享。这个编剧也也蛮有名的，他还编过一些。 气东会会啊，给那个原住民，这个是那个杨老师他来演演讲，好啊，还有那个歌仔戏的小生，啊要来演讲，呃，跟我本来的规划不一样，后来就哎刚好找到黄香莲，来都都没来， <laughs> 所以我就找他来演讲，哎，这个就是黄香莲，他现在的样子，盖有黑的庄园就一辈子。 要注，然后下个参访，我们就是预计是在六月一号，我们就是下礼拜，我们就会去参观教育广播电台，然后去找那个那个台语的啊这些那个节目制作人，然后我们参与他的那个台语呃广播，哦，带着大家去参观，然后顺便去玩一玩那个台语的广播节目，哦，就参加一下这样。我想总是这个教学哈。 哎，说真的，要叫我现在马上就分享是有一点，我今天早上才把这些东西组合起来哦。因为说真的，讲了课堂教了很多，但是有时候我自己也有一点忘哦。而且我现在马上组合起来，才想说我们的一开始的目标其实就是希望把这些不同的抛给学生的那些可能性啊、刺激啦，然后让他们慢慢的组合起来。那我们最后的目标就是那个学习末，我们要完成大概三分钟的影片就好。 三分钟的作品，啊，那个声音可以自己写，然后影像也可以自己做，然后你要把它拍影片，你要用表演，你要怎么组都可以，然后我们就把它完成。两个是我们目标，那么一起的成效就是，呃，希望我们在参参与这么多的课程的学生里面呢，然后可以把这些台舞的知识，然后可以跟校外的这些资源啊，这些媒体结合起来。 然后顺便也可以让他们多去探出自己的可能性，也许有的同学会觉得他对配音很有兴趣，以后去参加那个呃那个那个卡通配音啊，或者是他们对那些传播有兴趣的话，我们都不知道，就是可能性就是这样啊。最主要是我们在课程当中可以完成许多的作品，那些作品对他们以后他们无论要升学啊、就业，我想都是很重要的，他自己个人的代表作品。 啊，所以我们这个学期末，我们就希望努力的完成这样的一个呃作业的设计，啊，这是我简单的分享。 <laughs>